Ni wankubadde oli serebu oba oli prezenta mukuukuutivu nnyabo tojja kugenda maaso na kujolonga ddiini yaffe bwe bati abasiraamu bavuddeyo ne bakandula eddoboozi ku nsonga ya mwanamuwala precious remy abasinga gwe mumanyi nga rapi oba mukyala bindeeba byabadde wa gemawuli genkuletedde nateera olunaku olwaleero precious remy yagenze maaso n'akola ekivve ku nsonga y'eddiini y'obusiraamu ate era ngaemanyi abasiraamu ebiseera ebisinga babeera serious ku kikwatagana eddiini yaabwe kino nno kyabaddewo mu kitundu kye bayita kigoogwa Uh, ku ssomero lye bayita alwahida uh, primary school ng'era lino somero liri ku musingi ogweddiini ey'obuyisiraamu byabaddewo ku lunaku olw'omukaaga era nga mwana muwa precious remi wano yabadde agenze kola kyetwandiise nga charity work okugezaako kukwatirako abasiraamu okussaako n'abaana bali ku ssomero eyo nga abaako byabakwasizaako mu kubawa obuyambi n'ebintu ebimu kino kyasinzidde olw'ensonga nti tuli mwezi gwa ramadhan era nga abasiraamu ebiseera ebisinga bakola saddaaka abamu basiibulula abantu ngaemanyi embeera webeera kwetabira okugenda mu maaso nate era okutuukiriza empeera oba okufuna empeera eri mungu ah, nabwe kityo ah, mwana muwala ono yagenze maaso uh, ah, naaba nga ate era atuuka ku muzikiti guno bw'atyo yagenze ne famire ye yagenze maaso nemwerekerako uh, we bagenze maaso uh, we yafulumye mu mmotoka kuba yabadde astreaminga live ku online platforms ezimu bwe bayingidde mu mmotoka bwe bafulumye mu mmotoka teyatawaanye kujjamu ngatto n'ayingira n'engatto ze bw'atyo n'ayingira mu masigidi munda okugezaako okubanga agaba charity oba okugiwa eri abantu bano uh, bino nno bigenze byeyongere bweyongezi kulanda oluvannyuma lw'abantu abamu okupinpointinga ku ngatto ze zino zeyabadde ayingiza mu muzikiti era ngaebifaananyi ne bagezaako okuba nga bisecuratinga kubateeberezaamu ebintu almost biyiseeko ebbanga lya wiiki namba bukyanga bibaawo naye nga kigenze maaso n'okulanda oluvannyuma lw'abantu abamu okubanga bavuddeyo ne bapointinga ku ngatto ze zino ze yali ayingiza muzikiti abasiraamu ab'enjawulo abagezaako okubaako point of view zaabwe ze bawa newankubadde abanene tibannabakuvaayo naye banaabavuddeyo tujja kuba tubakuwa okuba nga tuwongera okularifyinga ku nsonga eno nekyonyininyini ekyogera so nga woolengera awo uh, omukyala precious rem oba rap abangi gwe bamanyi nga mukyala bindeeba eh, ayimiridde muzikiti naye ng'akulaga ye engatto ze taziggyeemu era asigaddemu engatto gye yabaddemu yabadde egezaho okufaanana zino engatto za nike naye ng'era yabadde engatto njeru ekintu ekyo oba ekikolwa ekyo tetukiwagira nnyo nnyo naddala mu nsonga ezikwatagana n'amadiini g'abantu oba n'enzikiriza z'abantu bwe banga ennono y'omuzikiti nti toteekeddwa kuyingira mu muzikiti na ngatto mwana tuba olina okuzijjamu olaba prime minister nabbanja naye we yali ayingira mu muzikiti bamugisaamu engatto kabere president museveni nyini nyini bw'aba ayingira mu muzikiti naye bamugisaamu engatto ate olwo gwe gwe tumanyi nga omuyisiraamu oba mwana muwala omusiraamu amanyikiddwa obulungi ennyo lwaki oba ovvoola onnono z'eddiini newankubadde omuzikiti ogusanze guli mu mbeera nga si gye gino emizikiti eminene oba egyakolamu egy'abagagga oba olina okugondera ennono y'eddiini gwe ngaomusiraamu nako ekifaananyi ekyobuvunaanyizibwa eri eddiiniro so tetulumanyi we kyatulese okusinziira kiraga kifaananyi ki kiraga nti omukyalo ono obusiraamu bwe bwa kungulu oba ddala bwa munda nga imaani ye eri waggulu nnyo nnyo newakubadde nga abantu ebiseera ebisinga ebintu babyambala bwambazi nga si bye bibeera ebituufu ah, precious romi ono tumumanyiiko nnyo nnyo ku nsonga ya mukyala webindeeba era mwami webindeeba era ngaemabegakaawo wabaddewo ko olugambo oba mawulire abadde gagenda maaso n'okusakyulatinga ku mikutu nga galaga nti baayawukana n'omwami we oba bali mu mbeera ey'okwawukana oba bali mu lusuubo mu bufumbo bwabwe wano nga ne mwana mwa joyolanda bwe yaviirayo kubanga agenda mu maaso n'okuba nga amunsaltinga okumulaga nti omwami bindeeba ayagala bakyala beeru tayagala bakyala baddugavu nga ye bw'ali ah, naye ekintu ekyo kiklarifyinga no kikakasa wano okusinza ku sosi gye tuyina munda nti ekituufu kiri nti bindeeba akyali ne precious remy era nga bakyagenda mu maaso n'okuba nga batambuza obufumbo bwabwe era nga niwe bagenda okukola kyetwandisenga show ku nbs oba sanyuka tv oba ku next media bindeeba amuwerekerako n'amutuusa ne banyumya nga tanabagenda nakumpeo so ebiseera ebisinga eh, information yeyo esaasaanira mu bantu ebiseera ebisinga baba bano binoonya byabwe newankubadde nga kubako kwe kivudde uh, ah, ge mawulire ago naye katwongere okubanga tunonyeeza tulabe oba anaavayo okwetonda kubanga ekituufu ekikola kye yakoze kivuula ennono z'obusiraamu oba empisa ey'abasiraamu ate nga naye kenyininyini mukyala muisiraamu Let's get some babies. Waraibi. Do you know baby? Yes. Yeah. Oh yes, I know her. She even gave me money through Shakin style. These yes, are beautiful and they are so big. Thank you, Bobby. She must be online. Isn't she watching? Oh, we ended the live. We ended the live. Thank you so much, Bobby. That girl loves me. Oh my God. So all these things are for me. Oh. Come on, ay, ay, ay, ay, ay. Salaam alaikum. mungu akuwa ebalaka yagobye bumutwalo ebiri Mommy cut it money. yeah, eh, it is money. Leave alone money, money. Something you need. to Remy Mamutuse. Remy say. There is money, you people. Money. Yeah. Money. Thank you, Barbara. Hey, you people. Mawe. Woo! Mawe. Mommy. Mawe. Okay, so all this is for Ramadan? Yeah. mpana ikansibira eddala ego ego ego yamawe <laughs> nina ekyoya ego yamawe <laughs> banaye mfuna ababagala uh, walayi mami leero gwasibulula nange atemwatadde ku live tukitegeera ekintu kino nga kiri balimudizeyaliddemu nze nywa fanta bampe ku soda just one sip this is for me. For me. Nina Kachupa also want to read These ones, they are mine. And finally, this girl, this is from me. from me, but now this girl, you people thank this girl for me. Thank, thank you, Angie. Angie. Oh my and god. And you paid my t-shirt. I need to pay for my charity t-shirt. You pay for it. Balakala, fikum. Ah, wow. Let open Angie. Angie. Jesus Thank you. Oh my God, I love this. They finally brought for you some The fruits there. Mama. banange ne basa mugijje muzete muntwala So You can put here. Your phones. Thank you, Anne. She's so <laughs> amazing. I finally deliver what I was.